Ada orang yang berimeh tapi banyaknya yang tidak berimeh. Tekah mula-mula tu nampak berimeh, nampak ho ho ho ho. ho. Tapi bawa belakang-belakang mula deraka, mula khianat, mula glewing isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما, وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ۖ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من قبلك لعلهم يتذكرون آية 43 sampai 40 سورة القصص mula kisah ni setelah Firaun mati dah. Dalam tafsir mengatakan Allah Taala binasakan manusia sebagai seteru dia dan orang yang lawan rasul tak ada dah yang lebih besar daripada matinya Firaun. Dan Allah waktu turun bala maknanya sekaligus mati Firaun dan tentera-tenteranya berpuluh-puluh ribu sekaligus mati tapi lepas pada Nabi Musa sehingga sekarang ni Allah Ta'ala takwi mati seteru dengan sekaligus tapi mati dengan peperengi di antara orang kafir dengan orang Islam itulah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu maka setelah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan Bani Israel yang berime pada waktu itu satu rahmat yang paling besar sekali Allah bagi kepada Nabi Musa iaitu turunnya kitab Taurah yang Nabi Musa naik ke Bukit Tursina dalam kawasan mananya antara Palestin dengan Mesir maka di situlah tempat-tempat yang Nabi Musa berulang alik gi situ, gi sini, gi situ, gi sini bersama dengan Bani Israel lepas tu Allah nak jadi panduwe kepada Nabi Musa dalam hal dakwah royak Islam ajari Allah kepada manusia pada waktu tu dia panggil ulung-ulung kali maknanya patomarek kita yang diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada manusia dengan secara pasang sebuah pasang sekaligus iaitunya kitab Taurah walaupun sebelum pada tu dibawa turun kepada Nabi Musa juga dan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya iaitunya dinamakan suhuf suhuf ni artinya kitab pasang sikit-sikit sikit-sikit-sikit ada sebagai pengajaran, nasihat, peringatan dan sebagainya tapi Allah beri kepada Nabi Musa kitab Taurah maka Nabi Musa pun baca royak baca royak hurai kepada Bani Israel pada zaman itu ada orang yang berime tapi banyaknya yang tidak berime tekoh mula-mula tu nampak berime nampak ho ho ho ho ho tapi belakang-belakang mula deraka mula khianat mula glewing isi-isi yang ada di dalam kitab Taurah kecuali Al-Quranul Karim Al-Quran yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi tapi beransur-ansur sikit-sikit-sikit makan masa 22 tahun lebih yang ada pada tangi kita sekarang ni walaupun manusia ada usaha nak tukar nak nak nak nak jadi tak kena isi yang ada di dalam Quran tapi Allah Ta'ala jamin sebagai kitab suci yang maha mulia yang tidak akan digleweng oleh manusia walaupun ada usaha nak gotu nak gani tapi ada orang orang orang hafal Quran walaupun orang bukan Arab sendiri pun orang hafal Quran alhamdulillah cuba kita tengok dalam ayat 43 dan demi sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurah sesudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu maknanya binasakan orang-orang kafir terutamanya Fir'aun yang menjadi gergasi dunia pada waktu itu mengaku diri sebagai Tuhan yang mesti ditaati dan mesti dipatuhi untuk menjadi panduwe-panduwe yang membuka hati manusia basair basair artinya sebagai pembuka hati kalau dalam dalam apa dalam surah Yusuf ad'u ila Allah ala basirah aku menyeru manusia ke jalan Allah di atas jalan yang betul basirah artinya cacin jelah nyata dan tidak ada benar-benar yang apa gelewe-gelewe belok-belok tak ada ni dia panggil basirah kalau basir artinya orang yang melihat. Kalau basirah artinya yang betul, yang benar, yang jelas, yang nyata. Jamuk dia basair. Sebab tu Allah royak katanya kitab Taurah pada zaman itu adalah sebagai basairan linnas. Sebagai apa? Membuka hati manusia dan menjadi hidayah pertunjuk hudan warahmah serta membawa rahmat semua tiga perkara tu dia panggil kakah-kakah penting belaka apa boleh jadi pembuka hati manusia sebab manusia apabila dia duduk di dalam gelap duduk dalam apa duduk dalam kesesatan duduk dalam kafe maka apabila mula dengan dengan kitabullah Maknanya ngaji kitab Allah. Mula ngaji, mula paham, mula reti. Alhamdulillah. Cik katanya Allah tak ada buka pintu hati orang tu. Ngaji itu maksudnya ngaji sungguh lah. Berti isi yang ada di dalam kitab tu. Supaya kita ada ngaji Quran. Eh? Kalau kita ngaji tak paham. Maknanya baca saja, baca, baca, baca, baca, baca. Dengan kita tak tak faham bahasa Arab. Dengan kita tak tak tengok juga makna dia. Baca tu boleh pahala lah dah. Boleh pahala. Tak ada siapa patisik katanya baca tak boleh pahala. Baca boleh pahala. Tapi tahu tak isi yang ada dalam tu Tuhan kata apa? Tak. Pas nak jadi pembuka hati manusia lagu mana. Kalau sekiranya kita baca tak, tak faham. Supaya kita pandai baca satu bahasa tapi kita tak tahu katanya makna gapo. Ya mimi pun dalam hidup kita baca walaupun banyak sekali pun. Ya mimi pun sungguh katanya kita baca Quran ni kesel dia nur cahaya tu memang ada tapi kita noknya kita faham kita reti hak tu matlamat tujuan yang kita baca. Lepas tu pembawa rahmat apa ni soal lagi petunjuk hidayah nak dapat hidayah ni Memang dia kena melalui Belajar, reti, amal Lepas tu Allah Ta'ala insya Allah Dia waktu turun, waktu turun rahmat kepada kita Umat mana dia guna Quran sebagai cara hidup dia Hidup pun kelompok dengan dengan dengan ajaran agama Allah rahmat tu hewat tu Alhamdulillah Bila tu hewat tu rahmat Tanda katanya segala kebaikan yang beri kepada kita. Bukan rezeki hujah saja dak, tapi penduduk orang duduk di atas muka bumi ni, orang hidup juru, molek, takut kepada Allah, kasih sayang, keluarga pun baik. Nah, semua orang dalam masyarakat nak kepada kebaikan. Ha, walaupun benda tu ben, ah, biasanya ada kebaikan dan kejahatan. Tapi apabila orang dan nak kepada kebaikan, kau sari, kau banyak, kau sari, kau berjuru, kau sari, kau patana, hidup dia, insyaAllah, mulai. Inilah kita kena kembali kepada ajar ya Allah Ta'ala semula. Kena U-turn semula. Kalau kita silap dalam hal cara mikir kita, pen kita dalam otak yang kita duduk tak, gotu tak, gani dunia belakang, gotu dunia, gani dunia, maka kita kena kembali kepada ajar Allah saya yakin katanya orang sekarang ni orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Tapi marilah kita guna cerdik, bijak, pandai kita tu menjadi sotlong dengan ajari Allah, ajari Rasul. Nah, tu kita nak cerdik secara mana, har ruang gapo-gapo lautai asal ke tidak canggah dengan ajari Allah, maka kita boleh cerdik. Tapi kita jangan lupa kena klik kepada agama dan kena kering kerat dan hak agama. Tu barulah basairan linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun semoga mereka beringat tujuan nak hatu ya nak jadi orang itu selalu tentua ya. duk ada semua semati dia waklah gapo-gapo saya faham mudah-mudah katanya la'allahum yatadhakkarun yang saya baca saat ni dua dua dua, dua kali ada di dalam uh, ayat 46 sekali la'allahum yatazakkarun semoga mereka itu beringat orang okay, dia selalu duk duk duk ingat semua dia buat gapa gapo cer katanya orang tu dia dia yakin katanya hak dia duk buat kalau betul sungguh betul kalau salah memang salah sebab dalam Islam dia tak say we ada pasal yok yek buat gapo-gapo dengan tak sedar, dengan tak tahu, dengan tak reti, dengan tak ada ilmu tak leh. Kena buat we jadi we reti, we tahu katanya hak kita buat ni betul. Ha tu. Bukan turuk-turuk orang, bukan turuk labuk. Adat taklid tak ada. Dalam Islam kena we jadi cacin. Kalau salah salah, betul betul. Lagu itulah cara dia. Bila Allah Taala waktu turun Quran eh, itu waktu turun Taurah kepada Nabi Musa Allah Taala tak ada cerita banyak ha Nabi Musa duduk sekali dengan kaum Bani Israel pada zaman itu tapi Allah Taala cium yung ayat ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa tu ahli sejarah dia katanya zaman Nabi Musa nak sampai ke zaman Nabi Muhammad ni lebih kurang 7000 tahun 7000 Cuba kita gambar ribu tahun ni masya-Allah. Perawat saat, orang tak tulis pada waktu tu. Orang royak mulut ke mulut, mulut ke mulut. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Allah pun royak. Royak kepada Nabi. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila musal amr Dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat sebelah barat Hang Top tempat Nabi Musa menerima wahyu maknanya mung hey Muhammad tak ada duduk dan lehit kan ketika Allah Ta'ala waktu turun wahyu ataupun Allah kecek dengan Nabi Musa Nabi Musa wak gapo gotu goni gotu goni mung tak ada duduk dan lehit kan tapi gapo lagi ketika kami kami sempurnakan penyerahan kitab Taurah kepadanya ada duduk dalam hikam ni. Dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Tapi apa boleh? Nabi kita tahu tang tang yang berlaku pada zaman Nabi Musa dan zaman belum pada tu dan zaman belum pada tu lagi. Sebab apa tu? Sebab Wahyu. Wah, sebab wahyu Quran ni Allah Taala buat turun Quran royak reng rau tang-tang tiket kun di zaman dahulu boleh nabi dan umat sampai ke hari kiamat boleh tahu. Supaya kita kita kalau sekiranya kita tak baca Quran, Tuhan tak buat turun Quran. Gelak gelemak. Tak kena hidayah. Pakalulah Tuhan tak pilih kita sebagai orang mukmin Tuhan tak wujud kita manusia kalau wujud manusia Tuhan tak pilih kita jadi orang Islam kita nak kenal lagi mana makin agak nak hari semua tak kong duduk dalam sesak hari hari hari hari hari hari kalau Tuhan tak pilih kita jadi hamba dia yang beriman Masya Allah Tapi dengan sebab rahmat daripada Allah rahmat daripada Allah Ta'ala dia pilih kita semua ni sebagai hamba dia dengan kita tak biasa minta tak biasa minta walaupun sepatah tuhe tuhe menjadi kita hamba tuhe menjadi islam kita tak, tak biasa minta tapi Allah Ta'ala sengaja pilih kita sebagai seorang yang berimi Hak ni kita kena, wasa, kena syukur banyak Allah jadi kita sebagai hamba dia Kurang-kurangnya kita duduk di dalam keng Islam panggil. Duduk dalam lingkungan orang Islam belalah setengah-setengah orang orang rakyat katanya hmm, kita gorak. Kita ni tak pakai, tak ada pedoh. Jadi sapoh ya. Belalah sapoh pun tapi berime, apa Apatah lagi Nabi dan Allah Taala tak ada nok orang manusia ni jadi sapoh. Dia nak jadi patna belaka, ada kunapap belaka. Sebab tu kita orang Islam jangan duduk pasal gorak-gorak berih-berih. Tak ngaji, tak reti, tak faham, tak si amal, tak si sungguh. Jangan. Kena jadi orang Islam yang ada kunafah, ada kualiti tinggi. Mengikut usaha masing-masing. Kurang-kurangnya kalau dah kita tak pandai nak mikir sendiri, kita kena mari duduk pasal jamaah. Ramai-ramai orang-orang Islam kita seluruh dunia yang hidup dia betul dengan cara yang Allah Ta'ala rakyat Nabi buat contoh insyaAllah betul belakang walaupun duduk negeri mana kecek bahasa apa sekalipun insyaAllah hari itu betul sebab dia berpandu kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran cuba kita tengok nota kaki di bawah 1319 setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah lalu zamannya Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang gaib itu sedang ia tidak ada di tempat berlaku peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina. Tengok. Ya. Sebab wahyu tu. Bah, wahyu kepada Nabi Muhammad inilah sallallahu alaihi wasallam Wahyu yang sangat luah meliputi semua rasul-rasul dan Nabi-Nabi. Saya set cerita sini sikit. Nabi biasa berdiri di hadapan sahabat. Nabi rakyat katanya, aku nampak di tempat aku berdiri ni, mula daripada Allah Ta'ala buat semua makhluk sampai ke hari kiamat. Sampai ke dunia, sampai ke syurga dengan aku. Tuhai winapok kepada Nabi, ruang rautang-tang, tiket kun. Apa-apa tak lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit sendiri jumpa dengan para Rasul para Nabi dan menerima As-Salah di mana Isra' dan Mi'raj ini ha, sebab tu dan ajari Allah ajari Rasul ni adalah sesuai benar-benar molek sungguh dalam hal cara hidup manusia ne, masa abirah juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun. Ni Allah Taala wipisik kepada Nabi. Lepas tu royak, "Mung hey Nabi, tak ada duk dan hitkan, tapi Allah Taala aku beri wahyu kepada mung untuk apa tu? Adanya tujuan selepas daripada ni. Di duk di ayat 40 ni insya-Allah kita akan baca esok hari apa? Esok Jumaat dah esok jemaah kita saya insya Allah saya sedia kertas sekeping kepada kita esok hubungi dengan Ramadan. Lepas tu kita akan sambung ayat ni semula Allah hari Sabtu ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.